Sí, tenim autoformació, cursos presencials i uns tallers que fem els divendres. Bé, els cursos autoformatius doncs, representa que tenim uns, uns cursos on la gent ve, s'apunta en, un, en els que tenim i també tenim unes hores de consulta. Són 24 hores al mes que cada alumne doncs, pot gestionar-s'ho com a la seva manera. Que si vol vindre mitja hora, doncs mitja hora, una hora, una hora. Això, pues, el que facilita més l'horari més flexible. Vale? Eh, no per córrer més, pues, n'aprendràs més. Per tant, cada alumne, pues, segons el curs que trie, pues, va al seu ritme, no dona una classe per a tots, sinó que cada, cadascú va al seu ritme. Vale? Després tenim els cursos presencials, que això sí, ja és una classe preparada i ho fem doncs, els dissabtes perquè així pues, doncs, agafen gent més que se dediqui a temes més especialitzats, busqui programes més, també més professionals, tipus AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, i clar, durant la setmana pues, doncs, treballen i per agafar més, més gent, pues, doncs, els dissabtes ens va millor. Aquí sí, agafem un professor, un professor extern o jo mateix, i són, pues, no sé, tres hores al dissabte, durant els mesos que siguin, i això. Bueno, creiem que és la millor manera fer-ho així. Els presencials ho hem de fer d'aquesta manera, entre setmana no pot ser, bàsicament perquè ja t'ho he dit, la gent treballa, la gent comercial, etc. I la formació, doncs, fem matí i tarda. Llavors, donem més facilitats a l'usuari. -huh. Després els tallers els fem els divendres, que és una manera de, de ficar la gent en, en noves tecnologies, tipus Facebook, tipus Twitter, fico creació de correu electrònic, on la durada ja és més petita i el també és més reduït. Nosaltres estem en contacte amb els altres telecentres de la Ribera i ens anem passant els els manuals i pues, clar, cada telecentre pues, sap quins alumnes té, quin nivell té i cadascú fa i desfà de lo que en aquell alumne necessite. I si ens proposa, doncs, m'interessaria més Excel, doncs, ja li busques exercicis especialitzats per Excel. Més taules, doncs, taules. Bé, ens venen gent d'entre 30 i fins a 70 anys. I normalment, els dos mesos, entre 7 o 8 persones al matí i 4 o 5 a la tarda. O sigui, tenim varietat. Ells elegissin l'hora de vindre i el dia. Que volen aprofitar les consultes que n'hi ha. Doncs venen aquí, se passen les dues hores i tant fa. Que volen agafar-se el manual que, que oferim i fer-lo a casa i vindre aquí a les consultes, doncs també ho poden fer. Sí, és una plataforma que va crear el telecentre de Mora, conjunta per a tots els telecentres de la Ribera, on qui vulgui doncs accedeix allí i es baixa el manual de formació dels, dels diferents cursos que hi ha. És una manera de que tots tinguéssim una referència en els cursos que, que ofertem. Ah. dissenyat l'aplicatiu de gestió pues, doncs, per a controlar totes les, per a recaptar totes les dades del telecentre, perquè eh, ara són 14 telecentres a la Ribera i doncs així des del Consell Comarcal es recullen totes les dades perquè abans us les passàvem amb un cor, amb un Excel i cada qual independent i l'han creat al Departament d'Informàtics del Consell Comarcal. Sempre que tenim algun problema els truquem i solucions, són super simpàtics. Doncs <laughs> pues, molt bé perquè vull dir, tu necessites fer una estadística i la pots fer en un moment, a part vull dir super senzill, te controla un, un munt de coses molt bé tots són avantatges, jo crec, a comparació del que teníem eh, abans, eh? aquest eh, millor. Pues mira, aviam, el tipus de dades que es poden recollir per fer les estadístiques, pues, número d'usuaris, número d'altes, aviam, sempre poses tu la data que, que vols, igual te la fer de, de l'any passat, el número d'usuaris registrats per edat, sexe, població, eh, quina franja horària és la, la que és més concorreguda, eh, vull dir, recaptació, recaptació de, per connexions, eh, mitjana d'usuaris que, que te venen eh, per dia, és molt complet. Mm -hmm. Jo sí, el considero un èxit, és super senzill, aviam, ve una persona, es dona d'alta, omple una, una, una fitxa i tu al mateix moment que ella hi es connecte i el pots donar d'alta i te dona tots els, servei. serveis. Trobo un gran avantatge a part, eh, allí pots saber, vull dir, eh, que ha de pagar la persona per la connexió, i després també pues, si fa alguna fotocòpia, si ha de gravar algun CD, molt bé, molt bé. Doncs bé, el dia a dia depèn. Al matí, doncs, més que res, la gent que es ve a connectar aquí a internet. També a la tarda obrim tres tardes i fem cursos de formació, ja sigui a nivell d'informàtica per a bàsic, per a adults o per a nens, i també organitzem diferents cursos que ja és fora de la informàtica, també a nivells culturals, pintura, dibuix, anglès, i també fem exposicions aquí al mateix Puntic. Doncs des de que vam obrir, que vam obrir l'any passat, el 2008, a l'abril, doncs ha canviat molt, perquè primer venien molts immigrants, perquè Benissanet és un poble que es dedica a la pagesia. Llavors venen molts immigrants, sobretot durant el mes de març fins al setembre, i ara doncs, han canviat molt perquè ven molt la gent del municipi. Sobretot primer venien molts nens, aquests nens han portat els seus pares, també els seus avis, i, bueno, i ara és més la gent del municipi que durant l'hivern, doncs, com que no hi ha tanta feina a la pagesia, al camp, doncs venen aquí i fan formació. Bueno, L'horari d'obertura de, del punt és de 9 del matí fins a la 1 i mitja del migdia, tots els de matins, dilluns a divendres i el dissabte de 11 a 1 i mitja. Llavors a la tarda obrim tres tardes de 4 i mitja a 7 i mitja que són les que dediquem a fer formació. I el preu, doncs, eh, si ets menor de 18 anys no pagues cap connexió i si ets major, doncs, són 50 cèntims cada mitja hora i la primera mitja hora del dia és gratuïta. Llavors, les normes bàsiques seria doncs, omplir un formulari les teves dades personals, com a tots els puntics, i després, doncs, si ets menor de 16 anys, has de venir acompanyat d'un adult que es faci responsable, ja que el puntic no es vol fer responsable que aquest menor pugui fer un mal ús no? d'entrar de, a internet i a pàgines que no pot entrar. Bueno, aquí al Puntic també és un punt d'informació turístic. Des d'aquest abril hem obert un, un refugi antiari de la Guerra Civil. Llavors, jo sóc la persona encarregada de fer les visites guiades i de donar informació al possible visitant, ja sigui per visitar el refugi o per donar informació a nivell comarcal del turisme. No? També és punt de lectura, si algú vol vindre a estudiar o a llegir algun llibre aquí també ho pot fer. I llavors, més que res, les meves tasques serien doncs, d'organitzar tot el que siguin actes culturals i de formació. Bé, la meva tasca i jo estic contenta perquè bueno, al final doncs, la gent del municipi s'ha implicat molt, col·labora molt en totes les coses que es fan, inclús han fet un llibre de cuina on les alumnes de català i d'informàtica doncs, han col·laborat a fer aquest llibre. Vull dir que veus que a poc a poc la gent es va animant i, i és molt bonic, no? I ja que jo també soc de Benissanet, doncs que puguis donar una formació al teu poble i també doncs, ajudar amb aquesta gent, no? veure, l'assessorament tècnic que tenim inclou la instal·lació i el manteniment de tot l'equipament informàtic que hi ha. Concretament, aquí tenim cinc ordinadors amb dos impressores escàner. Després també la seguretat que tenim en la instal·lació dels antivirus, la connexió a internet, amb ADSL i amb wifi, i de tot aquest assessorament tècnic se n'ocupa el, servei, el telecentre de la Ribera d'Ebre, que se n'ocupa el servei tècnic. Normalment aquí, quan sorgeix algun problema, amb algun ordinador o en la impressora o en la connexió amb internet, el que faig, mm, mm, depèn de la incidència a tractar, és trucar al telecentre de la Ribera Eh, a vegades opto per enviar un correu electrònic, d'altres els informo a través d'un aplicatiu que tenim tots els telecentres de la comarca, on podem també gestionar les incidències que hi hagi. Llavors, ells es posen en contacte amb nosaltres per saber més detalls i ja s'acorda el dia i l'hora en què vindran a arreglar-ho. Eh, nosaltres aquí el principal motiu pel qual ens posem sempre en contacte amb l'Hotel centre de la Ribera és per comunicar qualsevol problema que ens surti amb l'ordinador, amb la impressora, amb la connexió amb internet, ¿vale? qualsevol dubte que tingui jo referent al programari que ja hagi instal·lat o que algun usuari em comenti, també em poso en contacte amb ells. També, quan fem cursos de formació, els sol·licito l'aula mòbil, com també de vegades mm, el suport d'algun dels seus dinamitzadors. A veure, quan volem adquirir maquinari i programari, bé per canviar-lo o actualitzar-lo, en primer lloc sempre ho comentem al telecentre de la Ribera i després a l'Ajuntament, vale? que és qui decideix. Normalment sempre es sol comprar a les botigues d'informàtica de la comarca. I referent a si no es fan els, o no el servei tècnic, dir que depèn de la veria a tractar, de vegades se n'ocupa el mateix telecentre de la Ribera i d'altres vegades es decideix portar-ho a la botiga proveïdora de l'Ajuntament. mica des del començament per a fer una instal·lació dual a totes les màquines que teníem aquí al servei públic. Eh, mm, de fet, eh, si l'ús del, del sistema Linux, que és el que vam optar, no està massa estès, però bueno, vam optar també per eines eh, de navegació en, en, en programes gratuïts, com ara Firefox, eh, i l'ús també de programari per a, per a la gestió dels, de, dels documents vale? a OpenOffice, que també és un paper gratuït. El 2006 eh, la Secretaria de Telecomunicacions va emprendre una acció que és ficar, com veieu aquí, uns, uns ordinadors, eh, uns mini ordinadors controlats per un servidor Linux, que això ja ens obria una porta molt gran a que l'usuari pogués fer servir eh, al, doncs, programari gratuït. La resposta, doncs, bueno, hi ha gent que, que sí, hi ha gent que no vol ni sentir parlar, però bueno, totes les, totes, les, o sigui, totes les estacions de treball que tenim aquí les funcionen en, o sigui, en, en Firefox i tenen Open Office perquè la gent hi faig un ús l'ús no sé, que li vulguin fer, si volen utilitzar. La nostra, la nostra comarca té 18 punts TICs, 18 telecentres, i nosaltres hem apostat de que hi hagi programari lliure. La gent, les escoles es estan adaptant a que la gent se connecti via amb la Mozilla Firefox i sobretot que facin servir l'Open Office. Quan es va implementar els, les màquines en Windows, eh, l'ús, evidentment, l'eina que vam implementar es domina perfectament perquè el navegador és igual quina, qui faci servir, funciona completament igual inclús han trobat certs desventatges en fer servir Firefox que no pas Internet Explorer eh, que nominin l'eina, bueno, eh, hi ha gent, com he dit Remei, que als escoles ja els introdueixen al de lliure i molta de la gent jove que ve aquí a fer algun tipus de treball per l'escola o o per ell mateix ja fa servir sense que ningú li imposi res eh, el programari lliure, vale? el, el paquet ofimàtic. El eh, domini de l'eina més genèrica que sigui del sistema operatiu està una mica més restringit perquè bueno, eh, el sistema Linux és una mica eh, diferent, no estem acostumats a fer servir aquest sistema i sí, per a fer la navegació així una estona doncs, ho troben bé, però ja com a tindre'l com a sistema pel, pel treball diari o el casa li resulta de moment encara una mica lo frena una mica. El dia 6 de novembre vam fer una jornada de programari lliure. En aquell dia doncs, us hi va explicar a la gent que no sabia què era el programari lliure, que era el programari lliure, i la gent se va connectar en el, el Firefox i van, van conèixer doncs, que era l'open office principal. Ara també vam fer, ja fa una quarta d'anys, vam fer un, uns, uns manuals, uns, uns continguts propis eh, per a la utilització d'eines de lliures. lliure. Bàsicament eh, el tractament de textos i, i el tractament de, de dades en, en calc, no? que seria l'Excel privatiu.